good name is Dopes DJ DJ Viano. Trusting that uh, unazidi kubarikiwa pale nyumbani unatazama show na na hope uh, wale wote ambao wamekuwa tuned in from 7 until now wameweza kubarikiwa and uh, I've learned a lot uh, on the war room section whereby uh, God uh, uh, grace God saving grace uh, been able to, uh, to dive into that topic and uh, learn a lot and a lot. That is the war room section and uh, welcome on the Blessed One. Blessed One is all about conversation hapa na pale, just to understand our ministers We all see, uh, eh, see, uh, see, what watazama each and every time ama tunaungana nao kila siku ya Jumapili pale kanisani uh, wakifanya waki huduma, so hatujapata ile time ya kukuja kidogo ku understand okay, bishop anatoka wapi, pastor anatoka wapi, what are the challenges ambazo wao pitia kwenye kwenye ministry na wameweza kucop up with it uh, uh, uh, with those challenges na wameweza kucome out aje so that they can be able now to overcome it na ku make sure that pia wanaweza kukudumia pale nyumbani. That is the war section, inabeba each and everything in the same lane. Na hapa hivi I'm joined by uh, amazing amazing people uh, uh, there, uh, kuna yule alikuwa hapa hivi na kuna yule ni mgeni sana, so we can uh, we are ready to unpack the conversation. So kwa pale nyumbani, the thing is throughout this conversation make sure that uh, you have uh, pen and paper ama ukikuwa keyboard warrior na kili chini whatever you can learn on this seg segment so that ikusaidie sana maishani na you can be able to bless the name of God because wao kukuja kwa show hawaji bure, najua wako na a lot so that can be able to inspire you pale nyumbani. Karibu sana, let us dive into the war room section. Upande wangu wa sijini wa kushoto ya yeah. <laughs> iko na wageni ambapo mmoja alikuwa hapa hivi, wacha tuambie uh, vile alienda vile, vile tume, tujapatana kwa muda, nini imekuwa ki happen chini ya imekuwa ki happen wakati amekuwa nje kidogo, na uh, maybe what is that thing ambayo anakusudia in the ministry and how is the ministry moving forward and pia atakuwa anatuambia majina yake kamili so that we can be able kuchukulia hapo hapo hivyo. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Askofu Mathias Wanjala. Uh, ninaishi hapa Kandui lakini sehemu inaitwa Nyangali na ninahudumu kwa kanisa linaloitwa Power and Healing Ministry hapa Kandui. Tunafanya pamoja na Bishop Benjamin Malo wa Haemba Amen. Na hupa anatazama saizi. Ah, natazama. <laughs> Yuko area tu. Uh, yuko area. Yeah. Wow. Naona umetuletea mgeni hapa hivi. Uh, maybe kama anaweza jitambulisha kwa majina, anaitwa nani, anatoka wapi? Karibu. Mgeni huyu nitamjulisha kwanza ni rafiki yetu. Kuna wakati mimi pamoja na Bishop Benjamin na ndugu wengine tulikuwa kwa mission trip ya kwenda Kongo. Alafu tulipofika Rwanda, Mungu alituunganisha na huyu ndugu Miraculous, tulikuwa hatujawahi kuonana na aliposikia tunakuja, kuna rafiki yake mmoja akamjulisha, akasema kuna wageni wa Kenya wanapita hapa Rwanda, wanaenda Kongo. Sasa akawa na moyo wa ukarimu, akajitokeza na gari lake kuja kutulaki, tukaonana mara ya kwanza, katupeleka kwake, tukakaa kwake karibu siku mbili akawa mtu ambaye tulitaka kujifunza mengi kuhusu yeye, naye ndiye akawa point of contact yetu kujua mambo ya Rwanda. Sasa tangu tulipoachana nao 2019 uh, ah, tumekuwa tuna communicate kwa WhatsApp na juzi tumekuwa na kongamano la viongozi wa kanisa kanisani kwetu, na tukamwita kaja kutembelea. Amekuwa mwalimu wa baraka sana pamoja na sisi kwa kongamano ametufundisha mambo mengi kuhusu maisha na kuhusu Kristo. Sasa leo tunuka ilipopatikana kwamba twaja hapa, tukasema hatuwezi mwacha mhm. wacha pia naye aje hapa yaone ya kwamba mhm. yuko exposed wow. na hata watu wa, kwa tunikiwa kuona TV hii mhm. akaweza kumuona pia wajua kwamba alienda <laughs> pia kwa studio wow, Asante. Kwa hivyo nataka ndugu, tuambie jina lako mm -hmm. na penye umetoka mm -hmm. na kazi yako yenye unafanya nyumbani ili kwamba Wakenya wakujue. Asante sana Bishop Mathias. <clears throat> Ah, nashukuru tena kunipokea hapa. Majina naitwa Wilson Ruda Kubana, ni jina la Kinyarwanda. Natoka Rwanda, uh, Kigali. Nimekuja kwa ajili ya, ya kutaka ni niwaangalie ndugu zangu wanaotumika kazi ya Mungu kama mimi kazi inayotumika ni evangelist, evangelist. E, mm -hmm. kwa hiyo mm -hmm. nilitaka niangalie Bungoma ikoje. mm -hmm. siku moja nili kuna siku nilikuja Nairobi mm -hmm. nikaunganisha nikaenda Hydrate mm -hmm. sasa hivi nashukuru Mungu kwa sababu niko Bungoma mm -hmm. na nimepokelewa sana sana na washukuru Bishop Matthias, mm -hmm. Bishop Benjamin mm -hmm. na tume tumekaa nao muda tumeongea mm -hmm. neno la Mungu sana mm -hmm. na nimebarikiwa mimi peke yangu. mm -hmm. Wakati ambapo ulikuja ulikuja Kenya uh, umesema kwamba ulikuwa pale Nairobi that is for the first time ukapata tunuku ya kwenda maeneo ya Eldoret. Maybe uh, kama unaweza compare the reception wakati ambapo ulipolakiwa pale uh, Nairobi and now this is the third time ama the second time wewe kukuja Kenya. Uh, unaweza sema vipi? ni, ni kama yako pamoja Kenya ilikuwa sana kwa sababu tulikuwa kwenye mkutano mkubwa na tulikuja na ndege, hatukuja na, na gari na, na barabara ya chini, lakini ku, kuangalia nilivyopokelewa, Bishop Benjamin alinipokea kwenye boda, akaja akaniweka hapa na nimepokelewa vizuri, na yenyewe ni vizuri sana. Ningetamani hata kuishi hapa kwa sababu nimepokelewa vizuri. Wow. Yeah. Maybe tuzungumzie chakula kidogo. Kuna uh, unapozungumzia about Rwanda, kuna ile chakula ambacho umekizoea kule Rwanda na Kenya. Unaposafiri kuja Kenya, sisi kuna chakula ambacho sisi tumekizoea. Ut, utafauti uko wapi? Tofauti huko hakuna ndizi sana kama mhm, kama, kama Rwanda mm -hmm. lakini uh, ugali mm -hmm. nimefurahia sana ugali <laughs> pamoja na, na, na, na samaki nimefurahia sana wow. wow. hakuna shida nimesikia ni vizuri. Uko sawa kabisa. Uko sawa. Wow, wacha nikuje kukamilisha uh, Mathias hapo hivyo. Nao umezungumza about kukuwa na kongamano yes. na tunapo tunapo uh, um, uh, pale kanisani tunapoandaa kongamano tuko na malengo tofauti ambayo uh, the end of the day wakati kongamano inakamilika, sisi tunakaa chini tunajiuliza, tuliandaa hii kongamano uh, hii na hii ndio tulikuwa tumeweka pale, hivyo tumeweza kuachieve whatever tuliandaa kwa hiyo kongamano. Maybe if you can take us uh, back kidogo before even ukuje na wazo la kuandaa kongamano maybe in the crowd, in the, in the uh, Uh, in, a, in our ministry in the, even in the gospel sector what is that thing that you una feel watu walikuwa wanapitia so that wewe mkakuja kama kama wachungaji kuanda kongamano ambayo itatupatia the way forward kama watumishi wafuasi wa Yesu Kristo Kristo alichukua miaka mitatu mia sita pamoja na wanafunzi alichukua muda wa kutukua train akijua ya kwamba anafanya kazi ya kiroho, na hii kazi ya kiroho hawezi kuichukulia kwa akili za kawaida, maana ukichukulia kwa akili ya kawaida utapoteza lengo. Adui shetani yumo katika roho, lakini katika roho mchafu. Mungu wetu yumo katika roho, katika roho mtakatifu. Kwa hivyo Kristo alichukua muda kutrain wanafunzi. Sisi kama huduma ya Power Church tuna viongozi wenzetu wanaofanya chini ya huduma yetu na maono ambayo Mungu ameweka ndani mwa kiongozi founder wa ministry ni vizuri aweze kuyaweka pia kwa wadogo wake nyuma yake ili waweze kusaili kwa same port. Maana kiwaache kila mtu akifanya vyake, wengine wametoka katika mafundisho doctrines tofauti tofauti. Sasa akija hapa, hata enenda kwa pattern ya maono ambayo Mungu alikupatia. So tukawa tunawazia kwamba kila mwaka huwa tuna kongamano la viongozi hizi, tuna makongamano matatu kwa mwaka. Kongamano la mwezi wa nne huwa la viongozi wote kwa jumla, kila aitwaye kiongozi kanisani anakuja kete chini, afundishwe, aweze kuwa regenerated. Akitoka hapa najua na stick on this rule. Kongamano la pili huwa la wamama mwezi wa nane, mama wanakuja wote viongozi pamoja, wanafundishana maisha yao kama jinsi Timotheo anavyosema na Tito vile anavyosema ya kwamba wamama wazee na wafundisha wamama vijana wajue namna ya kuweza kuishi na kutunza ndoa zao na uokovu wao. So la tatu huwa ni la vijana, huwa tunakusanya vijana wote Disemba kuja pamoja kwa siku tatu siku nne, tunawaquip tunawaweka pamoja kuwafundisha huduma. Unajua, unapokuwa hata na ng'ombe na ukose kuwa na ndama wewe hauna zizi. Ng'ombe wakubwa wakiondoka bila ndama, hutakuwa na zizi. Sasa vijana ndio ndama ambao lazima tuwe train katika mtindo na mwito wa Kristo Yesu, ili wanapokuwa vile kitabu cha Mithali kinavyosema kwamba train kijana kama ngali mdogo, akishakuwa mkubwa hata acha njia za Mungu. Even Kumbukumbu la Torati nakwambia, fundisha wanao kila asubuhi, kila wengiapo, usiku na mchana, Ninakuamuru andike sheria za Mungu katika mlango unapoingia unasoma, unapotoka unasoma. Yeah. Wow, so umeguzia swala la vijana, na kuja pale hivyo. Right. Acha nikuje kwa uh, mchungaji kutoka maeneo ya Rwanda. Right. Uh, Wakati ambapo umekuja Kenya umezungumzia kwamba uh, uh, kuna yale ambayo ulipenda tu sana hata unangependa kuwa uh, kuishi upande huu na uh, unapo ulip, wakati ambapo walikupatia ule uh, ile muda wewe kuhudumu katika kongamano ambalo uh, Pastor Benjamin na Pastor Mathias walikuwa nayo maybe what was that thi- what, what, what was that thing ambayo uliweza kuminister unto the people and you feel ukakuwa uka kwamba that uh, imeweza kufikia watu kwa, viz, kwa uzuri asante uh, sana mhm. uh, nilifundisha uh, kwa sababu hii kazi ya mungu uh, kwenye nchi hizi zote kenya rwanda uh, ni kama kazi moja iko iko iko kazi moja kwa sababu niliangalia, nilifundisha matatizo viongozi wanakutana nayo, kwa sababu kiongozi ni kiongozi, bila shaka nao anaongoza watu nyuma yake. Kwa hiyo tuliongea, tulijifunza namna ya kuvakamu haya matatizo, namna ya kutoka kwenye haya matatizo. Unajua kiongozi hawezi kushindwa. Niliwaambia hiyo hiyo Kiongozi akishindwa, wafuasi wote wana, wanalala. Kwa hiyo tumejaribu kuongea namna kiongozi anavyoweza kwenda mbele, mstari wa mbele, na ile challenge zote anazopigana nazo sio zake, ni za Mungu, kwa sababu yeye alitumwa. Akizifanya zake atashindwa, lakini kwa sababu Mungu ashindwi ndio maana nawaambia na hao viongozi wasije wakashindwa nilitoa mfano kwa kwa kwa King David Daudi yeye hakushindwa na masikio yake na macho yake alikuwa anaangalia vitu ambavyo vingine hawaangalii ndio maana akashinda Goliath nikawaambia wasimame kishujaa kihodari wapigane hiyo hiyo safari ya kwenda mbinguni waachie watoto urithi waachie watakao waachia kazi urithi mzuri Tunaposimama kishujaa na kihodari, wewe binafsi ambapo umezungumzia kuhusiana na changamoto ambayo uh, ah, waubiri ama watumishi uh, Mwenyezi Mungu wanapitia, najua kwamba wewe pia ni mmoja wao wewe binafsi changamoto gani umeweza kupitia katika uh, uh, haya mandhari ya huduma na ukaweza ku, ukaweza ku overcome na ukakuja ukasema ya kwamba that uh, this one uh, without, without with, with God I've been able to overcome the, this kind of challenge. Maybe unaweza simulia ile changamoto yenye ulipitia binafsi kama mchungaji. Changala, changamoto, changamoto la, moja, la kwanza mm. ni kutosikika sikika kila sehemu kitu kipya. Neno la Mungu always huwa ni, ni neno lipya, ingawa wengine tunalisoma tunalisoma, lakini tunapoenda kuhubiri watu wanakusikia ni neno lipya. Kwa hiyo kila kitu kipya watu huwa wakisikii. Kwa hiyo tunadhaulika, wanatuzalao sema huyu anasema nini, huyu ametuletea nini na mambo tunayoleta sio kitu kuwapa mkononi, ni kuwapa kwenye akili. Pia na kuomba Mungu awa, awafafunulie zaidi. Sisi sisi ni vifaa vya Mungu. Kwa hiyo kupata watu wanaosikia vitu ambavyo havikamatiki kwenye mkono ni vigumu. Ndio maana nawaambia nyinyi, fanya bidizo zozote watu wakusikie, pamoja na Mungu watakusikia. Ingine ni, ni kuanza ni kuanza kanisa mpya. Unapoanza kanisa mpya wata, watakuwa wana wana compare na makanisa mengine. Ah, huwezi kuanza leo ufanane na mtu aliyemaliza miaka ishirini alianza. Hizo hizo ndizo changamoto watu wa Mungu wanakutana nazo na ziko pamoja. Wow. Eh, Nashukuru Mungu, so that, eh, nashukuru Mungu tu sana that you've been able to uh, travel in that path na umeweza kujenga makanisa na makanisa hata hivi sasa uko Kenya. Wow. Acha nikuje kwa Bishop Matthias. Tumezungumza ambapo uh, kongamano na umesema ya kwamba that uh, yule mtu ako nyumbani asipokuwa na akikuwa na ng'ombe na kose ndama hana zizi na hili ni swala la vijana ambapo wengi tu ambao kwa sasa ambao wako kanisani, kuna wale wanasema wanakuja kanisani juu mzazi amesema kwa hii nyumba mimi kuja, usipoenda kanisani hutapata chakula ama sitakuweza kukufadhili maybe kimasomo. Na pia kanisani kuna wale pia watasema it's our time, it's our generation and wana feel like uh, wale wachungaji wako kwa sasa time yao kidogo ni kama ime, imeondoka mm maybe unaweza zungumzia uh, hilo swala kivipi? Mimi nataka niseme ya kwamba unajua sisi huwa juzi nimekuwa nikifunza lesson inaitwa deception versus salvation. Uh, katika nafasi ya deception huo ni uongo ambao watu wengi wameushika kwa sasa. Kijana anapozaliwa katika nyumba ya watu waliookoka. Mungu anamlea kupitia kwa wazazi. Hatimaye unafika kiwango cha kuweza kufunuliwa akili kujua ukweli. Shetani huwa anafanya vijana wanadhani ya kwamba wanajua kila kitu, lakini maandiko yanasema nini? Ya kwamba Kristo hana wajukuu, yeye ana wana. Kwa hivyo kila mwana katika stage anayopitia ndo kwa sababu unaruhusiwa kumkiri yeye Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa personal savior. Otherwise, mambo ya uongo duniani yanafanya mtu anakaa kana kwamba anajua na kumbe hajui. Yesu alituambia katika John chapter 10 verse 10 ya kwamba mwizi haji ila aibe, auwe na haribu. Lakini Yesu akasema mimi nimekuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao teletele. Inabidi mtu mwenyewe umkiri Kristo, alafu uwe na spiritual enlightenment, ufunuliwe kuweza kuelewa Mungu anataka nini kwako. Kijana ama mtu yeyote ukienda kanisani, kwa sababu umelazimika kwenda kanisani, hujajua kinachokupeleka kanisani, hutaelewa chochote na kama hauelewi chochote, ndio sababu hata kanisani napata mtu mhubiri anahubiri, kijana aka na chat, hajui kwa nini yako kanisani. Mwili wako kanisani, akili zake ziko mbali, amedanganyika na shetani, ameibwa akili zake. So from church, akitoka nje ya mlango wa church anaanza kumisbehave kama mtu wa kawaida ambaye si Mkristo. Roho hii ya udanganyifu imeingia hata kwa wazee wetu, maana juzi nimeshangaa kuona ya kwamba kuna sheria inataka kupitishwa ya kwamba mwanaume amuoe mwanaume hayo ni mafundisho ya ushetani mm -hmm. na kwa hivyo tukiyapatia nafasi yaingia kwa vijana wetu kesho hawatakuwa na maisha na baada ya ulimwengu ukishaisha Mungu anamchukua tu yule aliyemjua aliyempokea kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. You don't mix issues. Hauwezi kusema utamwabudu shetani na mwabudu Yesu. Yesu anataka umwabudu yeye, maana yeye ndiye amekufia dhambi zako. So vijana tunawafundisha kulijua neno, kulisoma neno, tunakupa nafasi. The Bible is very open kwa kila mmoja wetu. Fungua Bible, study the Bible kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Elewa mambo ya Roho, elewa Mungu anataka ufanye nini. Sauti ya shetani ina makelele, it can overtake you ukitaka kufanya jambo fulani unahisi mwili unasisimuka sana unataka ufanye but there is a small soft voice within you inayokwambia don't do it. That's the voice of God. Now tunafundisha vijana to listen to the voice of God. Tumewapeleka shule, wamesoma masomo ya kawaida, tunawarudisha kanisani kuwafundisha neno la Mungu. Sasa huwezi kuchukua masomo ya kawaida ukasema vile wamesoma mpaka university ama ile level nyingine yote ya kwamba utamshinda shetani. The devil is so crafty. Lazima uelewe Mungu kutetea wow. Nola <laughs> anasema kwamba saizi ni wakati wa CBC <laughs> yeah, <laughs> wakati wa hatari yeah, na nyinyi mkupitia hamkuwa mnajua hata CBC kama itakuja mm, <laughs> so, wow, but the end of the day the word of God inaoperate in each and every generation yes. Ah, na kuna siku itabadilika hakuna wow, na hope umeweza kubarikiwa pale nyumbani so kwa pale wewe ni kijana uh, uh, just kumbatia neno la Mungu ambalo litakusaidia sana maishani na utaweza kukama out uh, ukiwa successful na kuwa proud that you've been able to uh, be a daughter or a son man ambaye ameweza kuobey the word of God, si ndio? Yes. Wacha nikuje kwa uh, uh, mtumishi wa Mungu kutoka Rwanda hapa hivi, na kuna tukio ambapo eh, in history of when, when you are writing the history of uh, Rwanda hatuwezi wacha nje, na hilo ndo uh, tukiangalia kama wa kenya tunajiuliza maswali that uh, uh, the nation will go through uh, a certain way uh, a certain direction ama ilipitia changamoto huo ni mwaka wa 1994 uh, uh, the genocide na ule, ule mtu ambaye anatoka, anatoka Kenya uh, na kuna kiwango kidogo ama sijajua wale wengine pia lazima apelekwe pale uh, is a part of the history ya, ya Rwanda. Maybe unaweza zungumzia lipi, unaweza zungumzia nini kuhusiana na uh, kile kitendo na nini ambacho nyinyi kama wa Rwanda mliweza kujifunza kutokana na kile kitendo? Asante uh, sana. Hilo swali mpaka sasa hivi hata mtoto anajua mm -hmm. ni kipi kilito kilifanyika mm -hmm. 1994 mm -hmm. 1994 kulikuwa na na ilikuwa e, hapo mwanzo ilikuwa inaongozwa na president Habyarimana mm -hmm. naye alikuwa hataki watu wako nje ambao wako walikuwa refugees waweze kuja kwenye nchi yao, na mimi pia nilizaliwa kule Tanzania, nilikuja wakati wa vita, lakini uh, ah, 1994 ilikuwa kitu kigumu sana, kigumu sana. Hii genocide ilikuwa uh, iko kwenye kabila la Watutsi. Wahutu walikuwa wanaua Watutsi na walikuwa na intention ya kusema kwamba hata asibaki hata mtutsi hata moja Kwa hiyo watu waliuliwa na wenzao, majirani zao, ndugu zao, kwa sababu wa, ilikuwa iko chini ya uongozi wa, wa government ya Habyarimana. Hakuna waliobaki ni wachache sana. Wanyarwanda kama milioni nzima yote waliuliwa, watoto, waume, wanawake wote. Ndio maana sasa hivi umeni, um, nimekumbuka huu mwezi wa nne huwa tuko tunakumbuka ah, hayo uh, hayo mambo yaliyotokea Rwanda, na tukipata Wakenya hata wengine kutoka nchi za nje tulijenga tulijenga Memorial House kuwaonyesha vitu vilitokea hapo Rwanda ilikuwa kama Rwanda haiko kwenye kwenye kwenye ramani ya nchi. Walikuwa wanataka hivyo, lakini sasa hivi Rwanda ni nchi kama nyingine. Mm. Ilitoka sehemu hiyo tukaongozwa na na president mzuri mpaka sasa hivi tumefika kiwango ambacho kinafurahisha sana, na tulisaidiwa ku wale walio waliopigana kusudi amani yarudi kwenye hiyo nchi ni askari walikuwa wanaitwa RPF. Sasa hivi ilibadilika ikawa askari ya, ya nchi yote wanaita Rwanda Defense Force RDF. Kwa hiyo sasa hivi tuko na amani kama nyinyi wa Kenya, tunalala, security iko nzuri, tunasoma, kila kitu, kila upande uko kwenye mpangilio mzuri eh, Wacha nikurudisha nyuma kidogo uh, uh, wakati ambapo uh, kile kitendo kilitendeka na uh, maybe your first sermon ama, ama, ama maubiri, maubiri yako ya kwanza na wale watu wanapitia hali kama hiyo, taswira ilikuwa vipi wewe kama mchungaji? Uh, vile government ilitusaidia mm -hmm. kutuonyesha kwamba sisi wote ni Wanyarwanda mm -hmm. tulianzia hapo tukasema kwamba mm sisi wote ni Wanyarwanda. Sasa hivi hakuna mtu hakuna Mtutsi. Tunajiona kama watoto wa, wa nchi yetu ya Rwanda na tukafundishanya tuka, tukawa tunafundisha watu kutoa msamaha eh, hata kama alifanya hivyo lakini hakujua alikuwa ana, anaambiwa na, na uongozi ubaya Sasa uongozi mzuri umekuja, samee mwenzako ukimwomba msamaha naye atakusamehe. Ingawa vilikuwa vigumu sana, lakini watu wali walisikia polepole. Imagine kuona mtu aliua baba yako na mama yako, sasa hivi wako kwenye moza, meza moja, wanakula pamoja, wanashiriki kanisani pamoja, wana wanasoma pamoja. Hiyo ilichukua safari ndende ndefu, lakini mm -hmm. wanasikia mm -hmm. wanasikia mm -hmm. watu walisamehe wenzao mm -hmm. na wale wenzao waliomba msamaha mm -hmm. Wow. Okay, wow. So wacha tu uh, kini, uh, acha nikuja kwa Bishop Mathias hapo hivyo na nashukuru that uh, you've been able to share that uh, that, uh, that story because wengi wetu tumesoma. <laughs> wengi wetu tumesoma. So uh, I think yule ako pale nyumbani pia ameweza ku, uh, kufaidika na uh, that uh, that lane itakuwa baraka sana. Bishop Mathias. Yes. Sir ulikuwa hapo ukizungumzia your, your part of your story yes. Uh, na vile Mungu aliweza kukuokoa kwa kuja kwenye ministry na saizi wewe ni mchungaji nini nini nini hicho ambacho wewe kama mchungaji unatazamia Mungu aweze kutenda na utakuwa kwa ile, kwa ile nafasi ya kwamba nimeridhika, Mungu ameweza kutenda, ameweza kunitumia mimi kama mchungaji kutenda hili katika hii generation? Uh, Bwana amenisaidia pakubwa kwa sababu ile shida iliyokuwemo na kile kifungo cha kiroho ambacho kilikuwa kimenifunga, Bwana amenisaidia kuchambua mambo haya na kuyakataa. Najua ikiwa ushawahi pitia katika magumu kama vile ndugu anavyozungumza kuhusu yale yaliyotokelezea kwao, na umemuuza swali lingine nzuri sana kwamba wakati ulipoanza kuhubiri ulionaje hali? Ilikuwa ni vigumu kuambia mtu msamehe mtu ambaye alikuwa mzazi wako. Na mimi tangia nilipookoka, Bwana kanisaidia, nimepitia process. Unajua utakatifu it's a process, ni kitu ambacho unastahili wewe mwenyewe uamue kusema leo nakataa haya, tutayafanya haya nakataa kuzungumza mambo machafu katika mdomo wangu, nazungumza mambo yaliyo safi. Tulipitia kwa machungu, mimi nilipitia kwa machungu, nilivyowaambia bila nilipokuwa hapa <clears throat> maisha ambayo tuliishi, mama ametengana na baba, ikawa nilikwambia kwamba ilikuwa ni chuki kubwa katika moyo, haingekuwa rahisi kumsamehe. Na vile ndugu amesema, watoto wadogo ambao waliona mtu ukoo fulani akimchinja baba yake ama akimchinja mama yake, kuja kukaa naye tena kwa meza inahitaji neema ya Mungu, yaani Mungu tu aintervene na kupatia moyo wa kuachilia wa uchungu. Kwa hivyo mimi niliachilia, na lengo langu katika wokovu wangu ni kwamba nisifike mahali nikakwama tena. Ninaomba kuendelea nikiangalia mambo ambayo nimeyasoma katika maandiko ya Mungu yaliyonielekeza na yananielekeza mpaka leo ya kwamba nimjue Mungu yupo, mtofautishe kati ya uongo wa shetani na niangalie wokovu wa Kristo na ni hangu wa Kristo. Imekuwa ni kilio changu, sababu tunakaa kila wakati tukifundishana ya kwamba maisha ya mwili huu, Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tano, mwili huu ni nyumba ambayo mimi nakaa ndani na siku moja nikitoka ndani mwa nyumba hii, huu mwili utaharibika, utazikwa katika udongo, maana kila tutapozika mtu huwa tunasema udongo unarudi kwa udongo, huwa tuseme nyama inarudi kwa udongo. Sasa mwili huu ni udongo, unabeba mtu ndani. Huyu mtu ambaye siku moja ataenda kukaa na Yesu milele ama ataenda motoni milele. So ninachechemea nikiangalia mambo ya mbele ya kwamba Mungu anisaidie na wale walio karibu nami, jamii yangu na kanisa langu na washirika wote ambao tutakutana nao njiani kwa kushiriki neno la Mungu, natiana moyo kuambia kwamba jikaze, twende. Ni kama wanariadha wa track. Huwa nikiangalia wanariadha wetu wa Kenya wakikimbia, wakiwa huyu ni Mkenya, mimi ni Mkenya, toka kwa laini moja hapa. Nikitaka kushindwa, naambia mwenzangu, ninaona kama ninaelemewa na pumzi, na anakuambia niachilie, mimi niende. Alafu unasikia Mkenya mmoja anachomoka pio, anaacha huyu, anarudi nyuma ili atetee taifa lake. So mimi nafundisha wenzangu nikiwaambia, usiangalie mambo ya nyuma, majaribio yapo kama jinsi wa Korintho wa kwanza kumi na moja tatu Paulo akasema ya kwamba nachelea sana moyoni mwangu shetani asije akawajaribu upesi kama jinsi alivyomjaribu Hawa na akamwangusha. Kwa hivyo maisha ya leo yamejaa vita, yamejaa roho mbili zinapingana juu yangu na juu yako pia shetani na Mungu, na kila mmoja anataka atukuzwe ndani mwako, but mwisho ambao tunatarajia hata maombi yetu jana jioni tukimaliza kongamano, tuliomba watu wakatubu sana, wakavaa silaha zake Mungu, wakaomba Roho wa Mungu awasaidie katika mwendo huu wa giza ambao tunaingia, because penye unaenda uko hapa ndani kwa nyumba, haujui yaliyo nje. Anayeona yaliyo nje ni Mungu na huyo Mungu ni atakusaidia ili uende steps by step kwa utukufu wake. So maombi yangu ni kwamba katikati ya yale niliyopitia na penye nipo sasa, natamani niende kuimarisha ya leo ili ya kwamba nisirudi nyuma tena. Wow. Uh, na hutarudi nyuma tena <laughs> Uh, acha nikuje kwa uh, my good friend uh, from Rwanda na tumekuwa tunazungumzia kile kitendo ambacho kilitendeka kule Rwanda, na sasa tunapo tuko Kenya na Kenya hatuko katika ile hali nzu, uh, hatuko katika ile hali ambazo tunasema ni nzuri sana because wakati nyinyi mnapozungumza ama mnapofanya huduma yenu pale kanisani, jambo la amani hukuwa kipaumbele because bila amani wa, waumini hawawezi wakakongamana katika uh, uh, madhehebu mbalimbali, lakini kwa sasa sasa hizi tunapo tuna, tuko Kenya na tunaona ya kwamba that uh, nyinyi mliweza kupitia ile hali ambayo nyinyi mlipitia, maybe unaweza unaweza waambia Wakenya nini? Manake tunaona kwa sasa kuna ule mtafaruku hapa na pale, not, and we are just trying to play with peace uh, maybe wewe kama yule ambayo uliweza kushuhudia yale yalitendeka kule uh, Rwanda, unaweza tuambia Wakenya ambao wanakutazama kwa sasa na wanafanya mchezo na amani, wachukue mkondo upi ama what is your advice to Kenyans? Mimi naomba sana Wakenya wasikuwe na shida kama tulizozipitia. mm -hmm. Shida kubwa sana sana. mm -hmm. Sisi tulianza kama ni, ni kuanza kwenye kiwanja ambacho hakina kitu chochote, lakini hapa Kenya nachoweza kuambia wana vitu vyote na wana wana uwezo niseme wanaweza kuzidi sisi kwa sababu wenyewe sasa hivi wako na kila kifaa chochote. Uh, lakini cha muhimu nawaambia ah, wapendane, kila mtu aone e, yu Mkenya mwenzake, asione hizi haya mambo ya kabila, asione huyu ni Mjarua, huyu ni, mu, ni Mpukusu eh, aone, aangalie kwamba ako kwenye mila ya Mkenya tu. Hakuna kusema huyu ni kabila hii na hii ni kabila hii. Hakuna kusema huyu anatoka kwenye district hii na mwingine anatoka kwenye district hii. Wote ni wawe wa Kenya. Alafu wafanye kitu kimoja cha kuungana, wa, wa, wa, wachukue e, mstari mmoja wa kutafuta maisha, kwa sababu kila kila mtu a, a, a, ni yuko yuko resp, uh, eh, responsible for, for his or her life nasikia hivyo uh, ajione kwamba kama kama kama mjarua ana, anapenda kula na, na mpukusu anapenda kula kama anapenda kusoma na na, na, na mwenzake anapenda kusoma kila kitu kinachotakiwa wote wanakitaka kwa hiyo kitu cha mbele ni kuweka ni, ku, ni, ni, ni kusaidiana kujiona kama wanye, we, wa, wa Kenya sio sio hizo kabila. Cha pili ni, ku, ni kuangalia kitu kinachoweza kuwatenganisha, wasitengane kama wale wakwetu Watusi na Wahutu, wajione kwamba ni Wakenya na, na kila mtu ajichungie sakirite yake. Ukiona mwizi pale mkamate usimwache kwa sababu ameiba ameiba ameiba jirani yako, kwa sababu kilichokuwa kwa jirani yako na wewe kitakufikia kesho. Kwa hiyo uh, wafanye hiyo, wafanye umoja wa kudumu, sio wa kufarakana, ili waweze kuendesha maendeleo walio nayo sasa hivi. Maendeleo yanakwisha pasipo amani, maendeleo yanakwisha, nyumba zinaanguka, gari zinakwenda, kila kitu kinaisha lakini palipo maungamano na kutafuta amani kwa kusaidiana, vitu vinaenda mbele sana hmm. Wow, wow. That's an advice to our all Kenyans. Uh, wakati ambapo tunapitia mtafaruku hapa na pale uh, tuna feel okay, huyu ndo anafaa kuzungumza, huyu afai kuzungumza, ya kwamba that uh, we can be able to come together and represent uh, uh, ourselves as Kenyans uh, regardless of wewe unatoka wapi nini na nini, you still be a Kenyan na you can be able to help one another au sio? Tukuje kwa Bishop Mathias, naona time imeenda tu sana but uh, takuwa naangalia vile kutakuwa kunaenda now uh, tunapoangalia nchi kijumla uh, nao tunaona siasa umechukua mkondo tofauti ambapo uh, kanisa alijaachwa nje na uh, kanisa linaweza tumika vizuri au vibaya. Wewe una, una, una, ungependa kuzungumzia swala hilo kivipi? Kwa kuwa Kristo Yesu anaitwa mfalme wa amani. mm -hmm na alikuja kutupa amani katika maisha, katika mioyo, katika akili. Shetani huleta furugu na mahali palipo na furugu, vile ndugu yangu amesema, hamwezi mwafanya maendeleo. Hata Yesu mwenyewe alisema nyumba iliyogawanyika haiwezi kusimama. Mimi kama mhubiri, ombi langu kwa yeyote anayenisikiliza ni kwamba unahitaji haustahili kumuua mtu kwa sababu unataka umuondoe tu. Tunahubiri amani, tunatamani. Unajua, pasipokuwa na amani, vile umesema, hatuwezi kwenda kilichoanzia makanisani mwetu. Sauti ya kanisa is very powerful. Sauti ya kanisa inaguza moyo wa Mungu. So I pray kwamba kila mhubiri popote pale alipo akaweza kuombea amani, asikubali furugu. Mfano ni kwa nchi ya ndugu yetu Rwanda, ametuambia kwamba watu walikuwa wanauana na chini ya yule rais aliyekuwepo watu walifanya maovu. Tulipokwenda Rwanda alitutembeza akatupeleka mahali penye wamechimba makaburi makubwa, wamezika watu wengi sana, wakatuingiza kwa ya, kwa museum ndani kuona mifupa ya watu iliyo hai. Aki, wewe ni mtu wa moyo wa aina gani? Kuona mifupa ya, ya ndugu yako imekaushwa mahali kwa sababu mtu alimchinja. Tunaomba kwamba amani ya Mungu iweze kuprevail. Tunajua mwisho unakuja, adui shetani atakuja na furugu. Mpinga Kristo yupo, ameamka na furugu zake, but the church tuhame kwa amani, kwa maana atakayetuponyesha hata kama tutasulubishwa kama vile Stefano alivyofanyiwa, but yeye hakuresist, hakupigana na Sauli. Katika hii amani iliyokuwa nayo na Mungu wake, aliona mbingu ikifunguka, akasema nimeona mbingu limefunguka. Hapo ndipo moyo wake ulikuwa unaenda juu in that peace. So I pray kwamba kila hata kwa nyumba, in marriages, marriage ambayo haina amani hiyo nyumba ina shida. Baba na mama watakuwa wanagombana every day, hata waishi maisha ya namna gani. Without peace hakuna kitu cha kufurahia. So I pray kwamba kuanzia kwa nyumba zetu tuwe na amani, mama na baba wawe na amani, wazazi wana watoto wao wawe na amani, and then tukianzia kwetu, charity begins at home. Tukianzia kwetu, tuende kwa jirani, tuende kwa village, takuwa tumeleta watu hao kwa amani, we shall have peace. Tunapozungumzia swala la amani hapa hivi <laughs> ni swala nzuri sana because it's happening and uh, the praise mix each and every day tunaongea maneno tunazungumza ambapo kwa zile uh, issues ambazo ni, ni real it's, it's, it's real time na zin, zote zina happen hapa hivi and uh, we can have just uh, the conversation to have a, a, a different uh, uncle to tackle that may, uh, in a godly way so that you can be able to understand maybe uko pale kanisani maybe unatazama issue show saizi when when muumini una feel like okay uh, now ili swala alinihusishi moja kwa kwa moja, na ya kwamba that when economy kipanda inapanda kwa kila mtu, haitambui wewe ulikuwa kanisani ama ulikuwa wapi. Ama swala la amani inapo uh, watu wanapochezea ile swala la amani uh, shida ikitokea, it will affect you, you will not be able to dive into that church and uh, we have learned a lot from the COVID-19 season. It has been a tough season uh, to, to each and every So uh, kwa pale nyumbani uh, chukua jukumu, usialau uh, that uh, wewe unaweza haribu amani pale nyumbani ama unaweza haribu amani kwa kaunti yako ama nchi yako so that we can be able to have a good environment even to do business na ku praise God, si ndio? Tunapozungumzia Rwanda, tumezungumzia about whatever will happen in Rwanda na I thank God that you've been able to uh, kuileta vizuri sana so that yule mtazamaji uh, ameweza ku, ku, ku, kusikia moja kwa moja kutoka kwako uh, apart from yeye kwenda pale kwenye vitabu ama kusikia kwa, kutoka kwa, kwa watu wengine been able to uh, get it from you uh, just uh, one on one nini nzuri ambacho kiko Rwanda, sisi wa Kenya tunaweza kuja kule tuweze experience the same environment kama wewe vile uko Kenya kwa sasa? Eh, asante sana. Mm -hmm. Sasa Rwanda imejengeka, uh, imefika kiwango kwamba cha kwanza macho yako ukija Rwanda tuna uh, tuna we are clean. La, very clean. We are eh, nchi yetu ni clean sana. Uh, kwenye mabarabara, kwenye nyumba, popote e, unakuta ni kilini, na yenyewe inaweza ikawafunza kitu. Kingine ni kuwapokea vizuri. Naomba kabisa na wewe na wengine, karibu pale, tuna hospitality nzuri. Cha tatu ni, ni tourism. Tuna, tuna, tuna mbuga za wanyama tuna industries, tuna bado sasa hivi tunajenga uwanja wa ndege sehemu wanaita Bugesera, na yenyewe iko karibu kumalizika. Ah, kwa hiyo tuna tuna industry, tuna e, kuna wanyama wanawaita ingaji, <laughs> sijui kwamba uliwahi kuiona ya, kwenye tuna, tuna sehemu ya national park a, ambako kuna wanyama kabisa wanao wana vitendo kama vya watu <laughs> eh, hiyo e, ukija tutakupeleka pale e, vitu vingine ni, na, nasema hiyo ni ku, kuja kuangalia sasa hivi imemaliza miaka uh, ishirini na tisa uh, genocide itokee, lakini ukifika pale huwezi kuamini, vitu vilibadilika sana na, na, na development iko high sana ukija, ukilinganisha na hiyo miaka tuliyotumia na wewe uta, utasema utauliza imekuwa kwaje? Cha kwanza ni, ni tulichotumia ni kuungamana, cha pili ni kufanya vitu uh, haraka haraka eh, tuna haraka sana ya, ya, ya kutumia muda tulio nao eh. na mtu ambaye anakutazama kwa sasa na anapoangalia uh, anatazama nchi ya Rwanda na anajua kuna kiongozi pale, maybe anaweza niacha niulize kwa niaba yake, wewe kama mchungaji unajivunia kiongozi wako ambaye yako kwa sasa kivipi? Uh, na najivunia mm -hmm. kiongozi wetu mm -hmm. President Paul Kagame mm -hmm Ah, ah, yeye nasema kama nilivyosema aliongoza kuanzia kuanzia kwenye e, eh, nchi ilikuwa haina chochote yeah. alianzia kwenye sufuri mm-hmm. hakuwa kila kitu kilikuwa hakipo mm-hmm. lakini according to his wise mm-hmm. akili yake na sisi tukamfuata tumeshafika kwenye vitu vingi ndio maana najivuna huyo president mm -hmm ni wa maana sana kwetu. Uh, pili, yeye kila siku huwa na akili ya kutafuta kitu kinachowasaidia wananchi kuanzia kwa kwa mwananchi mdogo mpaka yule wa, wa, wa juu. Ah, anatupa ruhusa ya kuangalia nani kiongozi anayeweza kutusaidia. Kingine ana anajali kila mtu yoyote yoyote yani niseme kama sasa hivi kila mtu yoyote ana uwezo wa kwenda hospitali, hospitali na kujitibisha mm -hmm. wakati wengine waki kila mtu yoyote Mnyarwanda yoyote mm -hmm. ana, ana haki ya kwenda hospitali ana ana, ana, anapata hutuba Unapozungumzia hospitali, hospitali yoyote ama baadhi ya hospitali za government, mm -hmm. government government, ni responsibility ya government ku, kumu, kumsaidia mm -hmm. apate matibabu mhm. eh, pili mm -hmm. kusoma mm -hmm. kisomo kuanzia darasa la, la kwanza kufika uh, form 6 mm -hmm. kila mtu ana uwezo wa kusoma mm -hmm. kwa, kwa kiasi kidogo cha hela mm -hmm. lakini government inafuata sana kuangalia mhm. huyu mm -hmm. amesoma mm -hmm. yeah labda utake utumie private school mm -hmm. lakini government uh, school za government mm -hmm. wote wana wa, wana uwezo wa kwenda na kusoma. Wow. Si ni president mzuri. Mm -hmm. Nikisema ya kwake ni mengi sana. Ni, ni mengi sana. Ni mengi eh, sana lakini mm -hmm. tunakubali kwamba president ana uongozi mzuri. Mm -hmm amefanya kazi, amefanya kazi, alichukua nji wakati ambapo hakukuwa na chochote, hakukuwa na chochote, lakini sasa mnajivunia, kuna usafi, kuna majengo makubwa, majengo makubwa. Swala la uchumi, uh, uchumi uchumi mm -hmm. na wenyewe uko vizuri mm -hmm. U, ule nao tunautumia vizuri mm -hmm. hata tunafundishwa kwenye nyumba zetu mm -hmm. kiasi nacho chote kitumie vizuri, na ndio maana tuna kila mwaka tuna develop tuna develop kiasi tulicho nacho tunakitumia vizuri. Wow. Mm. Wow. Bishop Mathias, naona, naona muda umeenda tu sana. Uh, wacha, uh, maybe uh, watu ambao wamekutazama hii ni mara ya pili uh, maybe wasia wa, wako kwao and then pia utupatie vile watu wanaweza kupata kwa social media uh, platforms uh, pia ndakuwa nakuja kwa a good friend of mine from Rwanda. Yeah. Fine. Mimi usia wangu kwa watu wa Mungu leo mm -hmm. ni kwamba wasifanye vitu kwa pupa, wasifanye vitu kwa kusukumwa, wasifanye vitu kwa sababu tu wanaona watu wengine wanafanya. Iga mambo yaliyo mazuri, lakini mambo yaliyo mabaya achana nayo, kwa maana hayo yataharibu future yako, na kesho utaanza kulaumu watu wengine, waseme hao walibarikiwa, mimi sikubarikiwa. Mhm. Jenga msingi wako kwa neno la Mungu jenga msingi wako. Pale ndugu anasema ya kwamba hata kile ulicho nacho kwa nyumba yako tumia kwa akili. Ukiwa na chakula leo, kwa mfano kama una shilingi mia moja na unakula zote zinaisha leo, na kesho hauna matumaini ya kupata, utaanza kwenda kuomba, na ukianza kutembea kwa milango za watu kuombaomba, heshima pia inarudi chini. Wanakuona huyu anapokuja ni matatizo, haje kuleta baraka. Tunataka tuepukane na mambo kama hayo, tujifunze kufanya Huyu mwalimu jana ametufunza mambo ya kwamba na mtu mvivu utalala mpaka lini, utaomba mpaka lini, utakuwa maskini. Akatufunza kujifunza kwa siafu. Siafu ni mnyama mdogo sana, lakini anajua kutafuta vyakula, mavuno na hifadhi. Mbona mwanadamu asifanye? Kama una uwezo wa kufanya, fanya. Hayo ni mahusia yangu. La pili, naomba muwe watu wa kuomba na kusoma Biblia, tafuta Mungu Wacha mambo mengine yaishe, maana wakati umelemewa kabisa, ndipo mrudia Mungu. To be too late for you, ni afadhali wakati neema imepatikana, use that grace, alafu neema hiyo kusaidie muweze kumshinda shetani. Maandiko yamesema katika Yakobo 4 mstari wa saba na wanane tumpinge shetani. Wewe unastahili kumpinga shetani. Usipompinga shetani atakutumia vibaya, na unajua shetani anatumia nini? Anatumia silaha tatu: tamaa ya mwili tamaa ya macho, kiburi cha maisha. Kuna watu wana kiburi baba, hata ukijaribu kumrekebisha anakwambia wewe ni mtoto. Yesu mwenyewe akawaambia huyu ni mtoto wa Maria, mtoto wa Yusufu, tunamjua amezaliwa hapa na Nazareth. Anatuambia kitu gani? Kiburi cha maisha, lakini kunyenyekea unabarikiwa. Mimi mtu akitaka kunipata, uh, namba yangu ya simu ni 07 27 790014. Namba yangu ya WhatsApp ni 0762. <laughs> Unajua naipenda sana mpaka wakati mwingine huwa nasahau hata kukuita kushika vizuri kwa kichwa. Ni 0762 alafu inakuja 702104. Wow. Hiyo namba yangu ya WhatsApp, kitafuta unanipata, na kanisa unakuja tu hapa Kandui nyuma ya msikiti pale kuna kazi inaitwa Power and Healing Ministry tunafanya pamoja na Bishop Benjamin Wamalo. Asante. Wow. Uh, maybe uh, ma, maneno yako ya mwisho kwa Wakenya na vile Wakenya wanaweza kuungana nawe moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii. Uh, mimi na, na, wa, na waomba Wakenya uh, pia na Wanyarwanda wanaonisikia tuungamane, tuwe mtu mmoja, kwa sababu tuwe na upendo kama ule wa Mungu. Yeye alipenda ulimwengu, hakupenda Kenya, Tanzania, Uganda, alipenda ulimwengu. Tuwe na moyo wa kupendana, kila binadamu yeyote apende mwenzake. Wanyarwanda tuwapende Wakenya na Wakenya watupende, tuwe tunatembeleana. Kwa hivyo, ikiwa hivyo, tutaunga mwili wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Mungu kwa maana uh, uh, kitabu cha Joni sura ya tatu mstari wa kumi na sita alisema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kama Mkristo namwombea Mkenya na Mnyarwanda na mtu mwingine kutoka nchi nyingine kuungana na kushirikiana katika huo upendo. Na upendo, tukifanya huo upendo, kila kitu tutakifikia, kuanzia nyumbani kwetu nchi zetu, hata ulimwengu kama Mungu alivyofanya. Nitoe namba? Wow wanaweza kupata wapi? <laughs> Rwanda <laughs> kupata kesho narudi <laughs> kupata Rwanda. Uh, now that uko Kenya uh, na kukuwa na neema ambayo nyinyi mliweza kutoka katika uh, nchi ambayo haikukuwa na chochote, na saizi mnaweza jivunia ya kwamba mna nchi, hata mnaweza kuwa mnaweza enda kwa nchi nyinginezo na mkaongea vizuri sana kuhusiana na nchi uh, ya nchi yako. Uh, wacha nikupatie tu fursa so that you, tunaweza omba pamoja, utuombee na uombe wa Kenya wote na wa Rwanda ambao wanatazama, nitakuwa nakamilisha. Asante sana. Yeah. Mungu Baba, tunasema asante kwa ajili ya wakati huu. Haingekuwa mapenzi yetu, lakini imekuwa mapenzi yako. Hatukutegemea tutafikisha hapa, sikutegemea niko Bungoma, lakini Mungu umefanya maajabu. Naombea watu wote ambao hawajampokea Yesu wampokee. Naombea watu wote ambao wako kwenye zizi la zambi watoke katika jina la Yesu. Mungu saidia wote wawe na akili ya kutoka pabaya na kuingia pazuri. Mungu naomba bariki kazi ya Mungu hapa Kenya, bariki nchi ya Kenya iweze kuendelea na amani. Vile vile bariki nchi ya Rwanda iweze kuendelea na amani, kwa sababu amani ni msingi wa vyote. Naomba hiyo ni kupitia katika jina la Yesu na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amen, amen. Thank you so much uh, Bishop Mathias and uh, uh, kutuletea mgeni uh, uh, uh, tumekuwa na conversation ambayo imekuwa nzuri sana. For me I'm blessed to uh, just to learn from uh, uh, different ministers and just today just to uh, raise the bar kiasi even kutoka Kenya kiasi na kwenda kwa nchi ya Rwanda. Ukienda Rwanda wasalimu, uh, fikisha salamu zetu kutoka kwa Kenya. Karibu na ah, eh, sisi. Waambie karibu. Mm -hmm. Fika Rwanda nitapokea vizuri. Asante, asante. Tunakuja. Ule mnyama ambao umesema kwamba that uh, ana, ana, tabia za kama za binadamu tutakuja kumuona. Si ana familia hiyo hiyo huyo mnyama ukimuona utampenda. asante, <laughs> asante. Well, thank you so much mtazamaji kwa kutazama. That imekuwa the blessed one. Imekuwa na wachungaji wa hapa hivi na wameweza kushare the story even uh, just to understand uh, different experience between the two countries na na hope meza kubarikiwa. So allow me just to go back to muziki kidogo and then tutakuwa nakuja na Outward. Kwenye Outward tuko na latest gospel hits, hizo ni muziki ambazo zimetoka from Monday until jana saa sita usiku, and then tutakuwa na wasanii wa nguvu sana talk about uh, nilimwacha akitwa akitwa Blessed Keep, lakini amechange jina kidogo, sasa anaitwa Marvin. So utakuwa na understand what may happen because alikuwa hapa na akatoka kidogo na ameweza kumleta ndugu ambaye anaitwa Dantes ah, ameweza uh, kufanya kazi nzuri sana so we're gonna have the story in that uh, line so uh, but before that acha niingie kwa muziki so that we can pisha latest gospel hits and then watakuwa hapa hivi kushare their story about muziki wao